Cada vez tomamos conciencia que eh, la participación en organizaciones es muy importante para los pequeños y medianos productores, sobre todo de esta zona. Eh, con respecto al, tema semilla, también es importante porque eh, nos permite conocer una variedad de semillas y otras posibilidades de cultivar semillas en nuestra propia región, ya que tenemos el inconveniente que a, la hora de sembrar carecemos de semillas y no podemos tener el acceso a la compra de nuevas semillas por los costos que últimamente están teniendo. Así que este encuentro y este intercambio de semillas nos parece muy importante porque nos abre nuevas posibilidades y otras puertas para seguir eh, cultivando y eh, teniendo la posibilidad de eh, un mejor cultivo, una mejor este, siembra y también así podernos de proveer nuestra semilla para la comunidad.